Подходящее время в неподходящем мире Осталось пару минут, и я стану счастливым Меня ничто не волнует, только стул испачкал Просто остальное все хуйня собачья Хуйня собачья грязном суле Закрыл дверь в ванной, чтобы не продуло На душе светло, а за окном мрачно Это не волнует, это все хуйня собачья Хуйня собачья листьев Я в собачьем лесу, а это однозначно То, что остальное все хуйня собачья Cuida essa mágica